друзі, Андрюха вернувся. Ніде він не пропадав. Тут на місці. Просто ми зараз сюди перебазірували, бо там жарко. Він по берегу там обшмалив. У будь-який тазик, Андрій. Бистра обшмалка там, де жарище, а сюди вже де в нас більш-менш прохладно, то ми вже тут. Я Андрію сказав, так, давай без фанатізму, щоб не сильно жарко по берегу. І Андрій без фанатізму і робить. Андрій ніде не уїжджав, не в Польщу нікуди не уїжджав, він тут на місці займається тим, чим і займався. Розділка услуга забойщика. Насправді ціни на услугу те такі ж самі. Цена на так і є 600 гривень одна головешка. Работы у нас по району и по области, по области цена договорна. В связи с таким топливом. Ну, именно в ценовой политике, что все подпрыгнуло по топливу, поэтому и если на выезд, то надо будет отдельно там разговаривать, договариваться. Да. Ну, ну, конечно, литр а до октября. Вышку срубанулся. Так можно ее сюда поставить? Конечно. Конечно. А хотя мы можем ее выйти, да? Да ну лучше там ставить. Ну, да. Я прикопю ее сюда. Все, хай буду, я же вышу там порубал. да, да, да. Андрей признал нашу бойню нову, ну, розділочний це. Каже, нормально так Підготовили, ладно, вже прийду до вас. Сашко казав, першотравенське буде різати свиней. А, Сашко ж казав, буде першотравенське різати. Чого ні? А чого, я кажу, якщо є желання, научите, правильно? Конечно. Було б желання. А, він виключається, як нагнав, понял. Все. Так, ну виходить, чуть-чуть підстило, не сильно, але підстило сало. Андрюха вже ушмалив, уїхав, зараз должен заїхати, корито мені завезне. І буду нарізати, тому що ждати особо нічого, бо вже три дзвонять і дзвонять, де м'ясити стали. Поэтому надо натянуть. Вопросів то немає, конечно, Коли не коли сам можу. Ну а вообще надо уметь. Андрей каже, все надо вміти. Самому. А так і хтось, так? Да? що от такі от діла, друзі. Хто там думав, що Андрюхи вже не буде, Андрій вже не приїде різати, ні, ви ошибаєтесь, Андрій. Буде, як і різав, так і різатиме. Просто коли-неколи може самому інтересно попробувати набить руку. Не без цього. Я раньше так сало не міг порізати, а сейчас шмаляха як як наче я його все время шмалю. Отак, як кирпичики складаються. Так, да, чуть-чуть підстило таке холодненьке стало. Ну так проще. Тут, звісно, коли на вулиці жарища, тут намного-намного проще. Хай воно не зовсім комфортно, тут немає у нас самої колоди, де можна розрубати ребра і тому подобне. Туди носимо. Ну я думаю перенесу сюди колоду рядом. Андрій каже, рядом постав, вийшов, тік-тік і назад сюди забіг мух нема, комфортно охлаждається, все хорошо, то есть отлично. А вже як похолодає, то і все там на старому місці може буде работать. Отак. Кондиціонер, я б поставив би кондиціонер, ну він не нужен. Хватає цих е, холодильничка, птюшечка цієї. І що нам його? Два-три часика воно поработає і все, і до слідчої неділі. Андрюха приїхав, він комусь заділав перед нами, а це він вже після шабашки до нас приїхав. І походу ще кудись поїде. Ну я точно не знаю, не спрашував. Ну, примерно так. Ну, Там не накладывать. людей, тому ну, що теж перерозуміли. жінки не дуже здорові, да, і